እያንዳንዳቸው ተማሪዎቻችን ልዩ በሆነ የትምህርት ጉዞ ላይ ይገኛሉ። ስራችን እያንዳንዳቸው ለኮሌጅ ለስራና ለሕይወት የሚያዘጋጃቸውን ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት ማግኘታቸውን ማረጋገጥ ነው። በስቴቱ የመመረቂያ መስፈርት ላይ የተደረገው ለውጥ ይህንን ራዕይ ይደግፈዋል። ከ2021 ጀምሮ የዋሽንግተን ስቴት የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለመመረቅ 24 ክሬዲቶችን ማግኘት እንደሚገባቸው የስቴቱ ሕግ ይደነግጋል። ይህ ቀደም ሲል የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሲጠቀምበት የነበረውን የ21 ክሬዲት መስፈርት ወደ 24 ክሬዲት ያሳድገዋል። ስለዚህ ይህ በሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለሚገኙ ተማሪዎች ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ተማሪ የሁለተኛ ደረጃ እና ከዚያም በዘለለ ከሁለተኛ ደረጃ ለመመረቅ እና ለኮሌጅ ወይም ለሥራ ሥልጠና የሚያደርሰው የግሉ የሆነ እቅድ ይኖረዋል። ከ17ቱ መሠረታዊ ክሬዲቶች በተጨማሪ ተማሪዎች ሦስት የግላቸው የሆኑ የመሸጋገሪያ መስፈርቶችን በመቀጠል ያጠናቅቃሉ። እነዚህ ኮርሶች የእያንዳንዱን ተማሪ ልዩ ግብ የሚያጠናክሩና በሁለተኛ ደረጃና ከዚያም አልፎ ባለው እቅዳቸው ውስጥ የተካተቱ ናቸው። በተጨማሪም ተማሪዎች በሚፈልጉት አካባቢ ላይ ሙያቸውን ለማሳደግ አራት ኮርሶችን ወይንም ኤሌክቲቭስ ይመርጣሉ። የስቴት የመመረቂያ መስፈርቶችን መጨመር ማለት ትምህርት ቤቶች እንዴት እንደሚደራጁ በተለየ መንገድ ማሰብ እንደሚያስፈልገን የሚያሳዩ ናቸው። ራዕያችን በሁለተኛ ደረጃ መርሃ ግብር ላይ መስራት ነው። ከ2019-20 የትምህርት ዘመን ጀምሮ ጠለቅ ያለ የትምህርት ዕድል የሚሰጥ ተለማጭነትን የሚያሳድግና ተማሪዎች ከግባቸው ጋር አብሮ በሚሄድ የትምህርት መሸጋገሪያ ላይ እንዲቀጥሉ ይደግፋል። የጎደሉ ክሬዲቶችን ለመሙላትና ከፍ ያሉ የትምህርት ኮርሶችን እንደ Advanced Placement እና የዓለም አቀፍ የመጀመሪያ ዲግሪ ድሎችን በብዛት ለመስጠት በትምህርት ቀር ላይ ተጨማሪ ጊዜ የሚሰጡ መርሃ ግብሮችን በመስራት ላይ እንገኛለን። እንደ ወረዳ ስለ እነዚህ ለተማሪዎቻችን በአድማስ ላይ ስላሉ አዳዲስ ዕድሎች በጣም ደስተኞች ነን። ይህ ስለ መርሃ ግብር ለውጥ ወይም ስለ ስቴት የምረቃ መስፈርት ብቻ አይደለም። ከማህበረሰባችን ጋር በመሆን የተማሪዎቻችንን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጨባጭ ሁኔታን ደግመን በማየት ለሁሉም የሚያገለግል የአሰራር ስርዓት እንገነባለን። በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻችንን ለወደፊቱ ራዕያቸው ለማዘጋጀት ጠንክረን እንሰራለን። ጥያቄ ያለዎት? ለ CCR at Seattle Schools dot org ይላኩ። ለበለጠ መረጃ ድረ ገጻችንንም ሊጎበኙ ይችላሉ።